လို့လဲဆိုတော့လူပေါင်အတိုင်းဝဲကျင့်ဖဲတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီလေအလူပွဲတွေလည်းမဖိတ်တော့ဘူးဆွေမျိုးမိသားစုတွေကလည်းလာရင်တော့မှကိုကတွေ့ကျင်တော့သူတို့ကမတွေ့ကျင်တော့ကိုကကိုပဲခွဲခြားတာပေါ့တစ်ပိုင်းပေါ့အဓိကတော့ဘာပဲလုပ်လို့ပါနောက်ဆုံးညီတွေမိသားစုတွေကကလေးတွေတော့ကိုမုတ်ထုတ်တွေပါပြီးပေးသွားတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကိုကကုတ်တူတွေဆိုပြီးဒါပေမဲ့ကိုပြန်တဲ့အခါအမိုက်ပုံနဲ့ရောက်တာအဲစာအုပ်စာကွက်ကအစပေါ့ရေတောက်ရအစပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ တော်တော်များများတော့ခွဲခြားတာပဲဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲအလို့ရှင်ကတိသွားလို့ဒါတော့တိသွားလို့ထုတ်တာတခါနောက်တစ်ခါကျတော့ဆေးရုံတက်တယ်အဲကလာမကြည့်တော့ကွက်ကိုတယောက်တယ်မိမကလည်းခွဲခြားလိုက်ပြီအကုန်လုံးမိမအမျိုးတွေရောအကုန်လုံးမနော်အဲကုတ်ပတ်စံကလည်းမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းမှနောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့လို့အိမ်တော်မှာကွက်အကုန်ကွက်ကတ်တောက်တွေဖြစ်ပေါ့မိသားစုကလည်းမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့မသေးသေးအောင်တက်နေတာပဲ ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တွေကိုခေါ်တယ်ပြောတယ်မရအောင်။မထူးတော့ပါဘူးကြာဆိုပြီးတော့တချို့ဆေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အသေးခံတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခွဲခြားခံတာ။